Mao. Hipon, hipon. Ayan natin itong ulo. Gusto ko ng lechon. Ito na si kulet. Pimili kay si kulet. Si Kain tayo ng ano, mukbang mukbang to. <laughs> Ano nyo no? Hipon, hipon. Meron tayong hipon. Sayang, hindi ka nag-video. Hindi ka nag-video. Gusto ko ng lechon. Yung gusto mo. Ah. Yun no? Limao, limao. Rock. Hello, Jay. Grilled shrimp. Grilled stock shrimp. na si Colette. Bigyan ni Jay si Niluto mo lahat to. Diba? Araw lang, kalahating oras. <laughs> no, ay kalahating oras, kalahating araw. mà mamamano. Paglago mo, huwag kang đi ha. Anak-anak mo yung buhok ng mama. Pagkita. Ayan natin itong ulo. Hindi kayo na. Palitan na. Happy birthday. Pagdang mo na, hi guys. Okay na yan, kakain tayo. Kain tayo ng ano, mukbang bugbukbang to. <laughs>